Eu já vi uma mulher no circo que fez três estrelas seguidas sem as mãos. Faz tanto tempo que eu não vou ao circo. É tão legal, né? Vamos perguntar pra Dona Benta se a gente pode ir ao circo? Uhum. Eu tive uma ideia melhor. Em vez de ir ao circo, porque a gente não faz o circo? O circo do pica-pau amarelo. Yeah! <laughs> circo de verdade. Vai ter comida? Eu tô pensando em me apresentar na corda bamba. O que vocês acham? É, legal, Emília. Não, mudei de ideia. Só tocar uma música. Hum, legal, Emília. já sei. Acho que eu vou andar de monociclo. Emília, decide logo, né? Hum. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. uma música em cima do monociclo, na corda bamba! o que vocês acham? Incrível, Emília. É, sabe o que eu acho? Que esse devia ser o grande número do circo. O grande número do circo? É, todo circo tem uma grande surpresa no final. E o meu número vai ser... A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo. Ai, não acredito! Já tô imaginando! A plateia vai à loucura! de pé. Bravo, bravo! Depois vão jogar flores em mim e eu vou agradecer. Vão gritar o meu nome. Emília! Emília! Que legal! Nunca vi a Emília assim, tão empolgada com alguma coisa. É. Mestre, obrigado presente. O doutor caramujo veio e o capitão dos coraceiros também. Até o príncipe escamado veio e mais um monte de gente. Ah, que estranho. Nunca vi Emília assim, tão tá nervosa com alguma coisa. É. que foi, Emília? Você não tá com vergonha, né? Eu? Com vergonha? Imagina. Ah, bom. Sejam bem-vindos ao Circo do Pica-Pau Amarelo! Hoje vocês verão apresentações maravilhosas! E ao final, uma grande surpresa! Um número incrível! Com a fantástica Emília! Agora, palmas para o grande e mágico Viscondes de Sabugovski! <laughs> O circo tá um sucesso! Acho que eu não vou poder me apresentar. A sanfona sumiu. Tá embaixo da cadeira, Emília. Agora, uma demonstração de extrema precisão e valentia. agora, o fantástico, o estupendo Homem-Bomba! Sim, tudo eu. <laughs> razão. Você tá com vergonha assim. Nunca imaginei que você tivesse vergonha de alguma coisa. Que bobagem! Eu não tenho vergonha de nada. Então vai! A grande surpresa do Circo do Pica-Pau Amarelo! Uma incrível mistura de equilíbrio e habilidade. acontecendo? já passou. Vou contar um segredo pra você. Sabe o que eu faço quando fico com medo de alguma coisa? Eu fecho os olhos bem fechados com bastante força até o medo passar. Ah, é fácil pra você falar. Você não tem vergonha de se apresentar na frente de todo mundo. Sabe o que a gente vai fazer, Emília? Vamos marcar outra apresentação do circo. E amanhã, bem cedinho, a gente começa a fazer um treinamento pra acabar com essa sua vergonha. É? Imagina que esses tocos de lenha são a plateia, tá bom? Uhum. Agora, pode começar. Ah. É isso aí, Mia. <laughs> vai sim. Não vou não! Eu já estraguei o circo uma vez e não vou estragar de novo. Emília, você não estragou. Não, tá decidido. Eu vou assistir o espetáculo lá da plateia. E palmas para o grande mágico, Visconde de Sabugovski! E agora a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, já sei! Agora, se preparem para ver uma demonstração de precisão e valentia jamais mudar isso. Fazer o número da Emília. Não, Marizinho, não é assim. Eu acho que esse é o pior circo que eu já vi na vida. medo passar. <laughs>